благодаря России мы сегодня являемся космической державой. Но не примем мы тогда решение о развитии космических технологий, мы бы не были технологически так развиты. Президент здесь говорил в первой встрече с работниками этого цеха, что космос – это локомотив, который за собой тащит целые сферы экономики – высокотехнологичные сферы. У нас Советского Союза школа была неплохая. Россия от нас не ушла, она нам помогла. Мы запустили пару своих спутников, они до сих пор работают и давно окупились. Дальше. Атомная станция. Это высочайшие технологии. Со старшим братом мы создали эти высокие технологии в Беларуси построив атомную станцию. И нас, россияне, старшие братья, научили строить такие атомные станции. Дальше. БНБК. Знаете, самые передовые биотехнологические процессы. Четыре завода в мире. Мы создали эту корпорацию в Беларуси. Оборона очень важно. Президент скромно об этом сказал, но мы уделили большое внимание в наших переговорах обороны, обороне Беларуси и России. Вы знаете, создали общую группировку, общую армию на Западе. Нас сейчас дубасят не меньше, чем Россию, вы знаете, агрессоры, агрессоры и прочее. А они что, не знали, что у нас общая армия? А если общая армия, она не воюет – один кусок там, другой сидит дома и так далее. И я этого не скрывал. Во второй день операции, которую Россия проводит в Украине, я прямо сказал о наших функциях в этой операции. Помните, я сказал, мы никому не позволим стрелять в спину русскому человеку. И в этом была суть нашей операции, нашего участия в этой операции. Поэтому мы видим, что происходит. Мы видим, как американцы не только Украину, а нашу западную соседку Польшу и Прибалтику подталкивают к противостоянию Беларуси. Так вот, младшему брату в этой ситуации, если нужно, старший брат поможет. В этом смысл, а не в том, что старший брат – это все, а младший ничего не может и не умеет. Так вот, четвертое направление, которое мы создали, и этим гордимся – ракетостроение – Президент еще на прошлой встрече мне пообещал. Вы знаете, мы делаем более современную ракету в рамках существующего международного права. Он мне пообещал помочь в этом плане, чтобы мы не телепались годами при создании управления этой ракетой. То есть я многое могу перечислять компетенций, которыми обладает младший брат. Одна из них – это строительная отрасль. Когда-то я президенту России сказал – Давай мы поможем э, в данном случае. Приехал Дмитрий Рогозин, вот он здесь присутствует, приехал ко мне, мы с ним обсудили, что мы можем здесь сделать. Мы можем и промышленные строить объекты, и социальную инфраструктуру. И то, что президент сегодня пригласил президента другой страны на этот абсолютно секретный объект, и вы вместе со мной приехали, это говорит о высочайшем доверии со стороны старшего брата. Поэтому я особо не парюсь по этому поводу и не переживаю. Старший, младший. Мы нашли общий язык. Будучи здесь, я забыл о всяких санкциях. Вот мы будем работать по всем направлениям. Никакие санкции нас не наклонят и с пути не собьют. И вам советую, не переживайте.